मचा दी ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में Are you fine? Sip करूँ wine do it me hot. है मैं क्रॉस करूँ line. Call me when you want call me when you need Baby let me see it Jalebi baby Call me in the morning, I'll be on the way I just wanna eat it उसने मुझे छुआ नहीं मन घड़ा कसूता लगे सा मन घड़ा कसूता लगे सा ऐसा वैसा कुछ प्यार की जवानी मेरी लुटने नजारा जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा इश्क में तेरे हर मैं तो मर गई कार में तो सोनिया का मैंने हथौड़ा तो तो जड़ की जवानी होने लुटने नजारा जिना मैंने करती ने पूछना दोबारा तेरा पीना पचाई I ਲੰਬੀਆਂ the same thing I told you that I never would I told you I would change, Even when I knew I never could Know that I can ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ दिल गलती कर बैठा है तुमसे भी ज्यादा गलती कर बैठा है तुमसे प्यार किया गजलों से जाऊं गुलजार की गजलों पे नाच के जाओ घर सुबह तो निशा पैरों पे जख्मों के बचे कोई मेरी नजरों से जाऊं गुलजार की गजलों पे whistle whistle whistle focus, focus. बच के रहना तू नोटिस, focus, focus. बच के रहना तू नोटिस, focus, focus. बच के रहना लाल नोटिस. क्या छुड़ा Just to keep you चढ़ती जवानी मेरी लुटने नजारा जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा इश्क में तेरे आए तो मर गई कौन तो सोनिया तो मैंने